guardianes del este, universo al triunfar el mal. Sin duda los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando cuenta su canción, la canción de los errores. Los guardianes del universo los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanza su ataque, El con cuenta su canción, la canción. siempre en su corazón.